大家好，欢迎来到木头百家乐大课堂，我是每周给您带来百家乐实战干货的木头啊。以前在澳门做代打的时候呢，通常会有些小小的心得体会，目前呢已经被澳门各大赌场拉黑，那经验不能浪费，所以今天在这里，我们再针对百家乐的打法出一系列的作品分享给各位啊。话不多说，现在开始，今天我们要分享的是木头百家乐教学实战理论之一防二四式打法。 那么什么是一房二姿势打法呢？其实很简单，就是我们首先找到一个一房带两厅的去断它，如一庄带两闲，先把我们打庄；一闲带两庄，我们下把就打闲。如果出现一房带两厅没有断的时候，我们怎么办呢？也很简单啊，我们就打一带三打它断。如果的话，一带三依然没有断的情况下，我们打它幺带四啊，就是一。如果一带四依然没有打断掉的情况下呢，那兄弟们，我们选择果断放弃，重新选出了啊。 呃，但是，一般一般来说啊，一房带两厅一一、二、四的时候啊，我们几乎都会断掉啊。也就是说，这个打法来说是非常的简单，也非常的实用。不知道兄弟们有没有听懂啊？呃，有什么疑问呢，都可以在我的评论区留言啊。好，下一步我们这个准备到实战的平台来给大家来来做一些实操啊，顺便呢教大家避雷啊。呃，准备平台的跳转过程当中呢，也要给兄弟们说一下啊。如果你喜欢我的教程，可以加一下我的微信啊，A O A V I P 一零六 AOAVIP1060 我们呢可以一起来讨论一下，顺手呢，哎，别忘了帮主播稍微的点点关注，点点订阅啊。呃，后期会有更多的这个课程分享给大家。好，呃，看到这边实战页面跳转成功了，下面我们进入到实操。来，兄弟们，就是这桌了啊，我们先搞个一百小试牛刀。呃，看到没有，这就是典型的一方带两厅啊。这里要说一点要注意的啊，前面的一路是一带三，所以要小心一下。好，现在我们来看没盘结果。 七点吃我六点啊，这就是我前面我要说注意的原因啊。但是不用担心啊，为什么不用担心呢？因为我们有理论公式啊，所以我不怕你啊。虽然这个牛熊小不太喜欢啊，但无所谓，咱们是来赢钱的啊。兄弟们，看我怎么打包装就行了啊。好，下面我们投注二百。呃，在这里提醒一下大家啊。 我们要根据自身的情况来设置筹码，呃，本期我是没有讲筹码的配比的啊，下期我会专门出个关于筹码配比的视频啊，对我教程感兴趣的兄弟啊，可以添加我右上方的微信啊，顺便动动各位发财的手指，点一点订阅。好，现在我们弃牌，我们这边四点。 哎，对方两点补牌，这种情况他大概率就凉了啊！我们来看看他能补个什么玩意儿啊？补个弓收米，哎，木头这局顺利拿下，这就是公式定律啊！这真不是吹牛逼，完全是通过实战总结出来的。这个时候有的黑粉就说了啊，木头你他娘的就是运气好，没关系，我今天就让你看看啊，什么叫实力。 有个一房两厅，哎，网络卡了，哎，有点跟不上，没关系啊，看结果。九点之上，晚报。这是什么？这是不是就是公式定律？啊、看到这里啊，和大家说一下啊，咱们这个公式选择对象啊，只有一房带两厅。 像这个一带三是不行的啊，呃，不能入手。至于前面这种啊，这种情况会有专门的课程来进行讲解啊，呃，再和兄弟们强调一下吧。一房二四式公式呢，呃，只针对于一房两厅入手啊，其他任何的情况呢，一律不行啊，这个要注意。好，我们继续找桌。 啊，这里有个一房两厅，我们进入。哎，标准的公式，我们直接下弦，哎，就是这么简单哈。在这里，木头非常感谢粉丝一直以来和 A V 体育的大力赞助啊。A V 体育是国米赞助的啊，真人反水最高百分之一，平台也很稳定，网址就在下方的字幕里啊。目前国内打压的厉害啊。 呃，木头也只能在这里帮平台广告一波，还希望兄弟们能够理解支持一波啊！来，回到台面，八点之杀，木头继续拿下，怎么样？什么是经典课程啊？这就是经典课程，我可以这么说啊，这个课程稳居最高命中率打法之一。在本视频中，我会给大家充分的见证这个课程啊！好，一星带两装，怎么打？ 哎，一放二四十定律啊，直接断他打弦啊，这就是白家的高胜率打法，就看中不中就完事儿了啊。好，我们这边三点，对上两点，来来来，我个两边或者三边六。好，三边啊，就弦九点，没有任何理由啊，这就是公式啊。 现在大家也完完全全看到我这个一防二四十打法了啊！但不要以为有一个很牛逼的公式啊，你就很牛逼了。我只能说还有很多东西啊，你不懂的啊。以上就是本期视频的全部内容了啊！木头在这里还是要和大家说一下，我们的打法没有百分之百的胜率， 呃，但是只要保持在百分之九十五以上啊，就可 OK 了啊。因为课程时间有限，有什么不懂的，一定要加我的微信 A O A V I P 一零六零啊。这里呢，也再次感谢各位粉丝对我们的支持，也要感谢有管频道以及 A O A 体育对我们的赞助啊。A O A 体育的官方网站我会贴在片尾的下方啊。如果你希望，呃，喜欢啊我们的节目，也希望我们更快更新的话呢，别忘了帮帮我点一下赞啊、评论以及关注啊、订阅一下我们的频道。 呃，我会为你带来更多的百家的干货。好，我是木头，我们下期再见。